So hi guys very welcome to all of you मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सही होंगे तो आज हम करने जा रहे हैं यूपीएससी का 2018 का 10 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लिए तो बेस्ट ऑफ लक सो यहाँ पे पूछा गया है with reference of the Indian regional navigation satellite system okay तो consider the following the three settlement is the geo and the four settlement is geo to be very frank मुझे इसके रिगार्डिंग नहीं पता ठीक है तो इसको नहीं पता तो मैं इसको समझने के लिए कोई सा भी क्वेश्चन लगाए तो क्वेश्चन मैंने लेट सपोज ट्राई करते हैं ऐसे कवर द इंटायर अच्छा यहाँ पे इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट इसका मतलब इंडिया को जैसे कि हमें पता है नावी एक सेटेलाइट हमारे पास सेटेलाइट है जो हमारे ऊपर नेविगेशन करती है पर्टिकुलर ठीक है अगर मैं बात करूँ तो हमारे चारों तरफ से तो नहीं अगर नेविगेशन किया जाएगा तो चार तरफ से होगा तीन तरफ से होगा तो लेट सपोज हम चार तरफ से लिख ही सकते हैं ठीक है फोर सैटेलाइट है I think this is the correct answer ठीक है ठीक है geo synchronise and geostationary and geo synchronisation I think ये ऑर्बिट के रिगार्डिंग है जियो सिंक्रोनाइज मुझे ये पता है कि ये ऑर्बिट के बेस पे होता है और सैटेलाइट जो बेसिकली होती है एक पर्टिकुलर लेवल पे होती है उसके बेस पे अगर मैं ये कहूँ तो ये आंसर ठीक है and the Indus recovered fifty five hundred square it's border fifty five thousand नहीं होगा रीज़न है अभी जो हमने या शीट करके एक बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है जिसकी रेंज अप्रॉक्स फाइव थाउजेंड है जिस five thousand to ten thousand है जो अराउंड आपका जो अप्रॉक्स होगा वो यूरोप तक जा सकता है not more than that okay तो मुझे जो लगता है मुझे ये लगता है कि ये कवरेज नहीं इससे कम कवरेज होगा ठीक है मुझे ऐसा लगता है ठीक है India will have the on satellite navigation system with full global global coverage नहीं है ये गलत है यहाँ पे पता चलता है तीसरा गलत है तो तीसरा गलत होने पे एक और दो यहाँ पे मैं चीज गलत कर दी अब आंसर तक पूछते हैं क्या आंसर है ठीक है ओके आंसर सॉरी मैंने ये खुद ही मना किया था मैंने खुद ही गलत कर दिया मेरी ही गलती है यहाँ पे मैंने खुद बोला था कि फिफ्टी फाइव हंड्रेड नहीं है बट कोई बात नहीं यहाँ पे देखते हैं इंडिजीनियस सेटेलाइट यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे सिंपल सा 1500 किलोमीटर 1500 कर रखा है और टोटल सेवन है यहाँ पे प्रॉपरली दे रखा है इंडिजीनियस सेवन इसके लिए यहाँ पे मेरी ही गलती है चलो कोई बात नहीं गलती से सीखते हैं टाटा टास्क देखते हैं दस में से कितने अच्छे रखते हैं but yeah you need to be focus on देखिए हम पता है मोस्टली क्या करते हैं हम चेक नहीं कर पाते कि हमें वर्ड कौन सा करना है जैसे कि मैंने अभी गलती करी तो जैसे लर्निंग पार्ट हम लर्निंग सीखेंगे तो आते हैं नेक्स्ट द फोटोइन फिनोमिनल फिनोमिनल देखते हैं light is affected by the gravity it is true और not yes it is true क्योंकि अगर आप बादल पे देखोगे बादल पे जो बिजली चमकती है ठीक है तो बिजली जो चमकती है वो नीचे क्यों आती है आपने कभी नोटिस किया वो ग्रेविटी की वजह से होगा ग्रेविटी की वजह से ही तो मैंशन होता है ना बाकी देखते हैं यूनिवर्स कॉन्सिडर एक्सपेंडिंग बिल्कुल सही एक्सपेंड कर रहा है matter what is a surrounding space time ठीक है हमें देखना है फिनोमिनल मतलब दुर्घटना क्या है आपदा क्या है yes, क्या यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है तो दुर्घटना हो सकता है yes it can be possible ठीक है while the above the prediction and this Albert Einstein general theory of relativity अच्छा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इतना मुझे नहीं पता बट हाँ यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है वो लिखा था matter warp is a surrounding space ये भी मेंशन है light is affected by the बिल्कुल सही तीनों मेरे अकॉर्डिंग ठीक है बाकी चेक करते हैं yes it is true three one two three one by one balance देखते हैं सॉरी बहुत अच्छी सर वहाँ पे रखा हुआ है सब कपड़े जो घर जाके बट सबसे ये ऐसे ऐसे तो रख पड़ो ठीक है Einstein theory that's all that's good so question number third देखिए हम एक नंबर पर ऐसे ही जा चुके हैं with the reference of genetic modification mustard develop in India consider the following statement G and mustard has been इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता तो मैं जस्ट रैंडम चूज़ करूँगा genetic modification at the mustard ठीक है जेनेटिक मॉडिफिकेशन है बिल्कुल सही है ह्यूमन और प्लांट्स पे है ये बिल्कुल ठीक है जेनेटिक से genes in the soil of the bacterial that gives the plant property the pest resistance the wide variety of the pest wide variety of the pest यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा need to check it mustard have the genes that allow the plant cross-pollination hybridization no idea this is right this is also right soil bacterium this is not right second मुझे नहीं लगता है ओ यहाँ पे गलती हो गई है कोई बात नहीं लेट्स थिंक यहाँ पे समझते हैं गलतियों से सीखते हैं हम भी सीखेंगे डी एम एच मतलब यहाँ पे सिंपली दे रखा है डी एम एच के फॉर्म यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं दे रखी है डी जी एम एच नहीं देखते हैं जेनेटिक मोडिफिकेशन मस्टर्ड हाइब्रिड ठीक है हाइब्रिड क्या मतलब होता था ज़्यादा उच्च दर्जे की genetic modification adding genes adding genes from the soil bacterium to make self protecting बिल्कुल सही है यहाँ पे फ्रॉम द सॉइल सॉइल के अंदर से निकालते हैं एडिंग जैसे बोल हमने सॉइल में कुछ बैक्टीरियम निकाला उसकी जगह कुछ ऐड कर दिया that fine enough hybrid is two genetic first genetic hybrid इधर the parents is individually capital बिल्कुल सही अगर पेरेंट्स इंडिविजुअली कैपिटल है that we can go for that but there is a no naturalization यहाँ पे कोई नेचुरलाइजेशन नहीं नेचर से नहीं होगा सी लाइक कॉटन हो गया मेज हो गया टोमेटो हो गया because all over the country in the female pistil pistil का नाम नहीं सुना ये आपका फीमेल में कोई स्ट्रक्चर आपने सिक्स या नाइन्थ में देखा होगा reproductive organ making the plants naturally self furnish in the Delhi university Deepak board has यहाँ पे देखो इतनी चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि फ्रॉम द सॉइल एप ठीक है यहाँ पे ये गलती है हमारी and genetic genes allow plant cross rotation hybrid यहाँ पे हमने पेस्टिल के बारे में ये देखेंगे तो that is can be possible and third हमारा कहाँ पे गलत था the development of the jointly no this is the tele university ठीक है कोई बात नहीं we are learning we are also learning and need to be learning blockchain blockchain blockchain blockchain digital and flow yes बिल्कुल सही कहा सा नाइन पार्टिकल फिजिक्स बिल्कुल सही है बट वैली एक्सपीरियंस का नहीं पता ये टू एंड थ्री होगा need to be learned कैसे से genes editing tools modification of DNA and cells यहाँ पे क्या था पार्टिकल फिजिक्स फिजिक्स नहीं था बायोटेक्नोलॉजी था एंड बायोलॉजी भी होता तो ठीक होता कोई बात नहीं वी नहीं लर्निंग यहाँ पे ये ठीक है का experience of particle physics physics आना चाहिए था आर्टिफिशियल नहीं आना चाहिए था यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया ये यहाँ पे ये यहाँ पे भी नहीं था चलो कोई बात नहीं we are learning we are learning not sure तो फॉलोइंग द बेस्ट कार्बन देखो fortification and fortification fortification fortification fortification add करना फर्टिफिकेशन का मुझे नहीं पता जो नहीं पता I will not update increase the plant growth increase the plant growth अब तो सोच के देखो नाइट कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रोथ हो सकती है increase the temperature of the earth carbon से हो सकता है दैट इज सेकेंड हमारे पास थोड़ा सा डाउट है इंक्रीज द एसिडिटी नहीं we are sure about that oh oh oh carbon in the the oh my god need to be learn again रहा कार्बन फोर्टिफिकेशन फोर्टिफिकेशन नहीं पता था मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फोर्टिफिकेशन पता फोर्टिफिकेशन तो कुछ भी ऐड करना ये नैनो टेक्नोलॉजी में होता है कुछ भी एडिंग करना जीन जीन्स का एडिंग करना कुछ भी एडिंग करना एक्सरसाइज ठीक है next the large amount of carbon dioxide in the atmosphere it was result from the rising rising मतलब इंसान के द्वारा grow the plants which use carbon dioxide during the during the carbon हम carbon fortification को कर सकते हैं carbon fortification कैसे कर सकते हैं पापर उसका नेचुरली प्रोसेस हो रहा हो तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा होगा दैट्स गुड अच्छा यहाँ पे आप करते हैं when the alarm is ring the morning you become in the stop alarm which causes it switch on automatically in a bathroom also found in the bed and also whether what is the what is doing here first is not like the shortage of the stock and the place and supply grocery item when you step out your house uh, lock the door all lights and AC will get switched off automatically on the the you can warn your traffic with the routine URL to making either amino acid or operational is contain emerging communication technology for find the best apply oh oh oh oh oh oh हम्म यहाँ पे जो पूछा गया है यहाँ पे जो पूछा गया machine internet of thinkings things border protocol internet protocol यहाँ पे जो बच्ची प्राइवेट नेटवर्क मुझे लग रहा है ऐसा लग रहा है नॉट श्योर अबाउट दैट यहाँ पे सब कुछ अपने आप हो रहा है तो we can say like that but मुझे डी और बी में थोड़ा सा डाइसी लग रहा है I will go for D कोई बात नहीं still we are learning internet of thinking physically activity in like the home electronic software कोई बात नहीं we are still learning will go for learning only the reference of the solar power. Um, so, solar power production in the India solar power अच्छा solar power जो मुझे पता है वो हम मोस्टली जो 90 परसेंट की चीज़ें हैं वो चाइना से मंगाते हैं ठीक है the statement of the India is the third world wide manufacturing silicon silicon silicon silicon नहीं गलत बात है हम तो चाइना से मंगा रहे हैं ना सिलिकॉन सिलिकॉन नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता है solar power type are the in India determine solar energy यार दोनों गलत हैं रीज़न क्या पहली चीज़ तो सोलर एनर्जी में हमारा कहीं भी नहीं है वर्ल्ड वाइड मैन्युफैक्चर नहीं है आप हाँ, हम ले तो सकते हैं इम्पोर्ट करा सकते हैं बट एक्सपोर्ट नहीं करा सकते तो ये भी गलत है ये भी गलत है let's go for D I hope it's going to be right oh thank you so much really great तो go for that every solar panel which is made in India assemble in the material come from the China जैसे मैंने बोला था ठीक है Europe and some other countries India is get developing semi conducting custom semi conducting में कौन सबसे नंबर पे है वो है ताइवान ठीक है सी ई आर सी का क्या है determine the solar regulation the tariff of the company is controlled by the central government सेनी has a private trading the license it doesn't set up power. Okay, it is license of power trading license, not for that. Okay. So get for the eighth number, which is the following statement: British colonial colonial uh, economic policy. कौन सी इकोनॉमिकल पॉलिसी थी India was a net exporter of raw material. India was a net importer of finishing goods. There was a shift from cultivation to fraud cash crops. Yes, this is right all of अब ये देखिए यहाँ पे पहली चीज मैं क्लियर करना चाहूँगा इम्पोर्ट फिनिश गुड इम्पोर्ट करता था that's right export raw material करता था this is also right none of the I think so D D is a correct because हमने जाना था during the colonial in uh, the cotton wool indigo jute ये तो चीज़ें आपको बेसिक पता होगी मॉडर्न इंडिया में आपने पढ़ा भी होगा ठीक है तो confirm Champaran Champaran Satyagraha very significance Champaran Satyagraha का अगर हम डिफाइन करें तो गांधी जी को बनाया था इंडिको के लिए ठीक है चलो चेक करते हैं एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन गलत active involvement of Dalit and tribes Dalit and tribe possible है but joining the present unrest uh, crop commercial crop drip decreasing in the cultivation of अच्छा ओके ओके यहाँ पे कमर्शियल क्रॉप्स नहीं आएगा डायरेक्ट एंड ड्राइवर इतनी जल्दी नहीं आनी चाहिए चंपारण सेकेंड एंड थर्ड ही था इतनी जल्दी जल्दी आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे D join the peasant unrest unrest to India movement यहाँ पर मुझे चीज़ पढ़नी पड़ेगी या दोबारा से चलो दोबारा पढ़ते हैं प्रॉब्लम क्या है टाइम है ना पढ़ो चंपारण सत्याग्रह 1917 when Gandhi returned from the South Africa he heard the hard case of Champaran he fought founded the British force the poor peasant of the anti-colonial had no other option or choice more than the cultivation of this place was every the sharing system it was present and the Thin-Kathai system. According to the Thin-Kathai system, former and under compressive brew three but in it 20th and the land was allowed. So one third indigo produced by the Italians. ठीक है Rajkumar Shukla was indigo cultivator with Champaran Bihar में जो है making aware cultivation Champaran company को दिया it was aggregate Gandhi as address of people of as Bapu यहाँ से बोला गया था बापू ठीक है this was given by the Subhash Chandra Bose okay and Mahatma Gandhi it was अच्छा यहाँ पे बापू जो दिया गया था वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गया था और महात्मा जो दिया गया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था very significance aspect Champaran Satyagraha was joining present unrest unrest to India okay okay okay I need to be अच्छा अनरेस्टेड अनरेस्ट मतलब बिना ओके वो need to belong who among the following is the founder of the Hind Mazdoor Sabha अच्छा हिंद मजदूर सभा कौन हो सकता है 1948 में हिंद महा हिंद मजदूर सभा कौन हो सकता है मजदूर कौन है यहाँ पे यहाँ पे मुझे चीज चेक करनी पड़ी मुझे नहीं पता to be very frank Hind Mazdoor Sabha जो 1948 में हुई थी 1948 में ये सभी नए हैं राजप्रकाश नारायण यहाँ पे मेहता कमेटी तो बैठी थी मेहता कमेटी किसके ऊपर बैठी थी ये नहीं पता एम एन रॉय हो सकता है राज मजदूर सभा एम एन रॉय भी नहीं हो सकता क्योंकि एम एन रॉय तो नहीं होगा यहाँ पे चीची मेहता है यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा समझना पड़ेगा The Hindu Muslim Sabha was founded the Hawa in the West Bengal 29 December 1948 by Socialist Forward Bloc socialist Forward Bloc जो था फॉरवर्ड ब्लॉक जो था वो सुभाष बोस के द्वारा चलाया गया था follower by the independent unionist and is founder of the Yashwant Singh Sinha Yashwant Singh Sinha Ashok Mehta R S many अच्छा shall we say religious practical in the okay यार ये ऐसे ऐसे वर्ड आ रहे हैं जहाँ पे अच्छा एक और चीज़ मैंने एक और चीज़ यहाँ पे सीखी थी लेट सपोज ये मुझे पता चल रहा है किसके रिगार्डिंग है ये रिगार्डिंग है बुद्धिज़्म के रिगार्डिंग है ठीक है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में थोड़ा सा अंतर है तो ये हम टिक करते हैं जैनिज़्म में जैनिज़्म में क्यों करें क्योंकि देखिए अगर जो मुझे पता है ठीक है इतना तो ये पता है शिव शिव से नहीं हो सकता और ना ही वैष्णो जी से हो सकता है ठीक है वैष्णो जी से नहीं हो सकता तो दोनों में अगर कोई भी टिक हो ना तो जी अच्छा को पढ़ेंगे थोड़ा सा मुझे इतना नहीं पता वेरी एक्ट अ लावाजी only guess culture history of India and consider the following statement white marble was used making the Buland Darwaza and the Khalfatik white marble white marble बुलंद दरवाजा के लिए तो नहीं लगा था वाइट मार्बल जो लगा था वो उसके लिए नहीं लगा था बुलंद दरवाजा वैसा तो Fatehpur Sikri red stone marble making दरवाजा एट लखनऊ लखनऊ यार ये दोनों चीज़ें मुझे गलत लग रही हैं डीजल लेड रेड स्टोन नहीं होगा वाइट स्टोन और ये I am not sure about that but I will try to neither this yes I am right देखिए यहाँ पे बुलंद दरवाजे के बारे में बात करेंगे hmm, रूनी दरवाजा अच्छा इतना तो मुझे पता है कि रेड स्टोन जो है रेड सैंड स्टोन ऐसे थोड़ी होता था यार वो दिल्ली में बना हुआ है ना लाल किला रेड फोर्ट जिसे कहते हैं ठीक है तो आते हैं Fatehpur Sikri fort build by the great Mughal emperor Akbar Akbar के द्वारा बनाया गया था अकबर वॉज द बिल्ड बुलंद दरवाजे the victory of the over the Gujarat बुलंद दरवाजे में गुजरात की विक्ट्री के ऊपर बनाया गया था it is made of red and वुल thanks to decorative by their carving with very area of white and black color not a white color Rukmani was the third Nawab of Lucknow was Tala believed the identity of the old king some Istanbul called Bab Himayan taken as Turkish Turkish melting होगी जब ब्रिक्स विथ लाइन ओके यार ये तो बड़ी चीज अच्छी बताते हैं यहाँ पे which foreign the foreign traveller elaborately describe about the diamond and diamond mines in India okay किसी ने बताया था भाई diamond and diamonds in India हाँ यार यहाँ पे तो फॉरेन बिनियर ही आना चाहिए नहीं आया कोई बात नहीं तो अच्छा यहाँ पे ये चीज जेम्स बापेटिस्टो नाम लेना नहीं you have to take care about that ठीक है with the reference of Indian history among following the future Buddha future Buddha कौन आएंगे यार future Buddha to come save the अलोकिश्रा किश्रा मकेशी पद्मा I think so A number ही होगा रीज़न मैंने बुद्धा आई थिंक सो मैत्रिया यहाँ पे पढ़ देते हैं दोबारा उसके बारे में इतना नहीं पता कोई बात नहीं यार वी आर ओनली लाइक हमने अभी तक पंद्रह में से चौदह में से अभी तक हमने नौ मतलब हमने अभी तक अटैम्प्ट जो किए हैं उसमें से नौ गलत हैं पांच सही हैं तो गलत भी नहीं है वी आर फेयर इनफ अच्छा चल रहे हैं अभी हम सीख ही रहे हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में भी इतना कुछ अच्छा करना दैट्स वेरी नाइस और हम ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे चलने के लिए अगर हम सडनली एकदम से चढ़ेंगे तो that's bad for both of us so please take care about that the bodhisattva and it means the one who has a enlightenment as a his body and the waking sattva. Okay, and the, it is not simply another Buddha and such a bodhisattva, it's a made of the who it is by the enlightenment who is reached already met Nitya is the successor of Gautam Buddha is well. sure he the whole water of feelings like the left hand अच्छा एक बार इमेज देख लेंगे ना तो उसकी सही रहेगी मैं एक्टिवेट तो का मैं एक बार इमेज ही देख लेता हूँ आपको भी और मुझे भी दोनों को याद रहेगी ठीक है चलो सर्च करते हैं इमेजेस ओके यहाँ पे ये इमेजेस आई है तो वेरी नाइस मैं really appreciate Gautam Buddha and his teaching also I really love it it. Come to the main point हम अपने मेन चीज पे करते हैं लेट्स गो ठीक है सक्सेसर है फिफ्टीन पढ़ते हैं फिफ्टीन पता है which is a following statement does not apply the system of subsidy alliance अच्छा इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सब्सिडी अलाइंस में नहीं आती जो इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड पेल्स ठीक है टू मेंटेन द लार्ज ये तो अलाइन में था ना to keep India safe from the इसके बारे में मुझे चीज़ चेक करनी पड़ेगी ये वाली चीज़ क्योर द पैरामाउंट तो ये वाला चीज़ थोड़ा सा डाउट है to secure fix income for अच्छा ये चीज़ें नहीं थी पीछे सब्सिडी अलायंस क्या होते हैं सब्सिडी अलायंस सबसे पहले समझते हैं नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी अच्छा ओके या इंटरवेंशन पॉलिसी लॉर्ड ने ये कहा था कि जब वो थे गवर्नर जनरल तो नाइनटीन सेवनटीन से लेके 1805 तक उन्होंने क्या किया था कितने साल हो गए इनको दो और सात साल सात साल ये इन्होंने किया था according to the system to accept pay subsidy alliance with the maintenance British army बिल्कुल सही है the return of the protect from the enemy और द इंटर रिपेलियन जो होते हैं ठीक है native principal alliance not be free to declare the against the other power not that that that that that that that very good चीज़ उसे समझ में आ गया तो अब आते हैं पॉलिटिक वाले पे अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा माइनस में चले हमें we have to be more ठीक है दस गलत चले गए हैं पाँच सही गए हैं अभी भी हमारी जो प्रॉपर कॉन्ट्रीब्यूशन अगर मैं बात करूँ आपने पंद्रह में से पंद्रह में से पाँच ठीक गए हैं मतलब तीस परसेंट की अभी हमारी एक्यूरेसी है हमें अपने एक्यूरेसी को पचास पे लेके आना है तो we have to take care about है तो यहाँ पे आते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में if First, Lok Sabha is the single largest party in opposition was Swatantra Party. Swatantra Party. Opposition was Swatantra Party. In Lok Sabha, leader opposition was recognized the first time 1969. ये तो नहीं हो सकता है पार्लियामेंट तो तभी बन गई थी तो ये चीज़ें कुछ ट्विस्ट है यहाँ पे if party does not have a minimum 75 member in it leader can pure be opposition minimum अच्छा मिनिमम ये पॉसिबल राइट तीसरा सही है दूसरे में थोड़ा सा बीच है तो इसका मतलब हमारा आता है ऐसा नंबर ओ ओ यार ये चीज़ तो फिर गलत हो गई है मेरी need to be learn again I am a learner I have to learn more come to the learner 1952 ठीक है जब वॉन 1952 में कांग्रेस जीता एंड कितने में जीता 364 लोक लोकसभा ठीक है election CPI Congress party in India ठीक है second party in just 16 seats uh, party है Indian labour party in sixteen fifty nine बिल्कुल सही है ये चीज़ तो यहाँ पे भी बोली गई थी we have to learn more that ये बिल्कुल सही है दूसरा बिल्कुल ठीक था in the become opposition party ten percent strength ten percent that means fifty five percent okay okay okay we have to learn seventy five नहीं है फिफ्टी फाइव है टेन परसेंट है द लार्जेस्ट पार्टी नहीं है Lok Sabha the single largest party स्वास्थ्य यहाँ पे सबसे लॉन्ग सी पी आई थी सी पी आई थी तभी तो जीती अगर सी पी आई नहीं होती तो कैसी सी पी आई बताओ तुम ही बताओ ठीक है seven number seventeen number in average water loss अच्छा हुआ relief modification occur desert area to inhabited inhabited water loss okay hard and waxy leaves बिल्कुल सही है टेनी लीव्स टेनी लीव्स मतलब छोटी छोटी leaves no ma'am I am not inform practicing something. Uh, it was still like this, ma'am. Uh, yes, ma'am. Uh, we really, really, really thanks to you, ma'am. With you being there. Oh, and we need blessings. Oh, Yeah, yeah, Thank you so much, ma'am. Yeah, yeah. Okay, see you. See you, please, ma'am. Take care of you also. Sir thorns insist of leaves अच्छा मुझे थॉम्स नहीं पता टू बी वेरी फ्रेंक तो मुझे ये पता है तीन लीव्स होती हैं छोटी लीव्स होती हैं हार्ड एंड वैक्स लीव्स होती हैं ये मुझे पता है बट यहाँ पे thorns insist of the leaves thorns क्या होता है यार कर लेते हैं क्या होता है थॉर्न्स मतलब ओ, ओ कांटे होते हैं दैट इज ट्रू बिल्कुल ट्रू बिल्कुल सही जवाब तो थोड़ा सा हमने हेल्प दिया बट हम छह पे आ गए तो we have to learn more N S S O seventy round conference the situation assignment survey of the art agriculture house of the consider यार ये तो बिल्कुल नहीं पता इसका तो बिल्कुल भी नहीं पता need to be learn more I have to learn more यार Rajasthan is the highest percentage of the share agriculture highest तो नहीं है राजस्थान हाईएस्ट हो भी सकता है राजस्थान का एरिया जो है वो नहीं यूपी से तो कम है हाईएस्ट तो नहीं हो सकता तो मैं मतलब rural no no no this is not possible this is not possible but यहाँ पे क्या पता अगर गुजरात ही हो यूपी हुई ना then okay hold on that Out of the total agriculture household in the country, little over the 60% percent belong to the little 60% agriculture household. यार ये दोनों ठीक लग रहे हैं but third पिट आउट है मुझे third पिट आउट है two three लग रहा है one three है यार more and then is a higher calculation 78% OT among the rule determine the proportion of the absolute number in Uttar Pradesh. A in the absolute number. In the share of the OBC in the household around the 45 percentage यहाँ पे कितनी परसेंटेज बोल रखी थी 65 परसेंटेज 60 परसेंट फोर्टी फाइव है यहाँ पे Kerala is sixty one percent agriculture the family income the from the agriculture Kerala is right one यार 61 परसेंट है that's very now that's very nice so again six and twelve half पे चलें फिफ्टी परसेंट हम ठीक करते हैं और again <laughs> same हो 30% <laughs> contribution so we have to learn more please learn more how is the national green tribunal different from the central population the control board the NGT मतलब national green tribunal established the act of the CP created by the executive of the government it is possible yes it is possible the NGT provide the environmental justice and help to reduce the burden of the litigation. The higher court always this this this, yeah, this both are right. Reason I think so. Oh oh. NPTC, learn more. You have to learn more. Both are the situ- statutory board, statutory organ central the, uh, the constitution was. Oh oh. Yetu actually was a constituted in September 1930 under the Water Prevention Act. Okay यार ये चीजें गलत हैं ये चीजें मुझे समझ पड़ेगी NGT was under green tribunal 2010 okay okay okay ये ट्रिब्यूनल है that is fine need to learn more need to learn more we have to take care about that we need to learn more तो बिल्कुल सही यहां पे मुझे ये चीज समझ पड़ेगी under the water this is as a central protection constituted constituted constituted it's not a government it's constituted okay now we will learn more the parliament of the india can place a particular law in ninth schedule parliament of india can place a particular law to the ninth schedule हमें ninth schedule पता होना चाहिए we don't know right now constitution, Parliament can place particular law in ninth schedule अच्छा नाइन्थ शेड्यूल में हम पता करेंगे हमारा इलेवेंथ शेड्यूल क्या था anti defection law tenth schedule क्या होना चाहिए म्यूनसिपालिटी नाइन्थ क्या होना चाहिए पार्लियामेंट में क्या आना चाहिए पंचायत आई थिंक सो जो मैं समझ पा रहा हूँ अभी तक ठीक है again the validity of the law place the ninth schedule can not be examine by the any court why गलत है रीजन जुडिशरी रिव्यू में सब कुछ ऐडता है वो जुडिशरी कर सकता है and no judgement can be made on it why it's not possible it's wrong can place the law Yes, it is possible because of the article 368. So answer is only one. Hi. नजर ना लग जाए the parliament of the place nineteen अच्छा एक कुर्सी देख लेते हैं हमारा लॉ है क्या basic structure of doctrine judiciary review आ गया ना ये कब बोला गया था सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था एलेवेंथ जनवरी 2007 में अच्छा दोबारा से हम देखो यहाँ पे चेंज आ चुका है करेक्ट हमने सेवन किया है एंड रॉन्ग हमारा नाइनटीन थर्टीन है we have to learn more. We have to learn more. Okay, come. Which is the following best describe merchant discount rate economics again. The scene in the news. Merchant discount rate मतलब जो बना रहा है जो सेल कर रहा है उसका discount rate the incentive given by the bank to merchant for accepting this is not right amount paid by bank the bank their customer bank, they use debit card prompt a charge to be merchant by the bank and accepting payment through the debit card correct the incentive given the merchandiser promoting the digital payment by customer through the यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है बॉस ओ एम जी यार ये तो गलत हो गया मुझे पढ़ना पड़ेगा मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है learn learn here more air okay तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट अल्टरनेटिव का रेफरेंस होता है ट्रांजेक्शन डिस्काउंट अच्छा यहाँ पे टी डी आर है the sum of the total all selling charges and taxes and the digital payment entitled express the percentage the amount the merchant pays the every transaction is used three stakeholder the merchant visa and rupee this is a low in the first January 2020 50 crore that is count very good yeah transaction ये वाली चीज हमें याद रखने वाली है टी बस अगेन दोबारा से फिफ्टी फिफ्टी हो गया है चलो कोई नहीं we are learning more we have to learn more what is the sick concept अच्छा गलती क्या हुई है country become the nuclear supplier group nuclear supplier group which is very बड़ी it will be it will have access, access to latest most efficient nuclear technology बिल्कुल सही कॉन्सियस पूछा है यार conscious of the country becoming of conscious conscious का मतलब समझना पड़ेगा मुझे देखो यार नहीं समझ में आया तो शर्म मत करो भाई we are we have to learn more simple fundamental we have to learn more okay consist okay I think so इसका मतलब होना चाहिए ओके वेट वेट यार सीखने दे भाई हिंदी मीनिंग इन हिंदी इसका मतलब होता है परिणाम ओके इसके परिणाम क्या होंगे अगर हम सब we become the country member nuclear powers access to latest and बिल्कुल सही the automatically become the member of Treaty and Non-Proliferation Nuclear Weapons (NPT) NPT nuclear non नहीं ऐसा तो नहीं है अगर हम न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में बन जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है एन का हो सकता है बट इसका नहीं हो सकता पॉसिबल ही नहीं है एन के लॉ पढ़ लेते हैं आ जाओ एक चीज़ बढ़ाते ना दिल हल्का कर देते हैं न्यूक्लियस अप्लाई ग्रुप क्या होता है it is a group of 48 nucleus apply country see the present nuclear प्रोली इतना नहीं आता है proliferation by the controlling the export the equipment and the technology become the manufacturer अच्छा नोन इसमें आ जाओ इंटरनेशनल थ्योरी दोस्त objection of the spread the nuclear weapon अच्छा use it for the for the goal and this you know open the signature of the force as a UN member of the have never accept the NPT. Four UN state have never accept NPT. India Israel Pakistan and South Sudan और तेरी ये मुझे चीज़ समझनी पड़ेगी current is 190 and North Korea exceeded 1985 जहाँ पे हुआ उन जून ठीक है ट्वेंटी थ्री अब हमें ये थोड़ा सा बढ़ाना है यहाँ पे एट से करके नाइन पे लेके आना है तो need to be take care बोल दैट यार द रेफरेंस ऑफ इंडियन ठीक है Indian decision levy the acquisition the tax season या ये तो बड़ा थोड़ा सा टफ आ गया tax eight percent service of the non resident entertain the current it's introduce by the part of income tax income tax में ऐसा कोई भी नहीं लिखा ये गलती है पहली बार नॉन रेजिडेंट इंटाइटल्ड के बारे में तो हो सकता है क्योंकि नॉन रेजिडेंट के बारे में तो हो सकता है बट इनकम टैक्स में ऐसा कुछ नहीं है ओ ओ ये तो दोनों में ही नहीं है भाई साहब चलो पढ़ते हैं इसको रिवी they introduce the budget as the financial part of the income tax. This is the word under the separate cell was code in the income tax in 1961. Uh, Google, acha, these type of companies, Facebook, Google, and these type of companies, like, oh, we don't get about that. ठीक यार फिर से हो गया चलो दोबारा करते हैं physical responsibility the budget review committees has recommended डेप्ट 60% परसेंट of the competition 2023 अच्छा अब करते हैं comparing the 40% percent of the central government and the 20% percent of the state government okay पहली चीज कुछ ये ये क्वेश्चन ही है पहले समझ लेते हैं आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग में अच्छा पहली चीज़ तो ये डेप्थ इतना ना नहीं हो सकता sixty percent compare to twenty percent possible है this is correct the central government of the domestic liabilities 21% is GDP compared to 49% is the GDP of the state हो oh, ये गलत है यहाँ पे जो लाइब्रेरी होती है जीडीपी की 21 परसेंट और this is not possible this is not possible constitution of the mandatory state to take central central concern the rising any loan the formal बिल्कुल सही ये दूसरा गलत है one and three only okay ये ये जो प्राउड फील होता है ना दैट्स रियली नाइस है मतलब आप समझ रहे हो मैं बता नहीं सकता और कितनी खुशी मिलती है सही होने में ट्वेंटी फाइव परसेंट तो ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है हमारा अच्छा थर्टी क्वेश्चन करेंगे उसके बाद नहीं करेंगे वी विल ऑफ है ना तो हमारा हमें फिफ्टीन से ऊपर जाना है फिफ्टीन को नीचे ही रखना है बराबर करना है हमें हम कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे थर्टी क्वेश्चन के थर्टी क्वेश्चन पर हम देखेंगे कि हमने क्या क्या इम्प्रूवमेंट करी क्या क्या इम्प्रूवमेंट नहीं करी वैसे नाइन्टी आना भी गलत कोई चीज़ नहीं है you will have to take care you will have to keep calm on yourself and you will have to learn easy because we have to learn correct so quantity of the important acid एडी क्या है यार एडिएबल एडिएबल होता क्या है पहली चीज़ को ये समझो एडिएबल होता क्या है एडिएबल न्यूज़ में है क्या एडिएबल एग्रीमेंट एडियो अच्छा एडिएबल एग्रीमेंट इंस्टीट्यूट ये क्या है बवाल चलो come to the main point edible oil अच्छा edible more than the domestic production domestic production थोड़ी आता है the government does not impose any custom duty on all import and you will awaken a special of cases बिल्कुल सही do not compose Pelagiato तो government does not impose any custom duty custom duty तो सब पे लगती है बॉस इसमें नहीं कम कर सकते हैं बट कस्टम ड्यूटी सब पे लगती है ठीक है quantity of the important is more than the domestic product यार यहाँ थोड़ी चीज़ कहना लास्ट फाइव मतलब ये क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं वो है 2018 19 का है ना शायद 19 का है तो उससे पहले तो कोविड था कोविड पॉसिबल हो सकता है एडिबल क्योंकि एडिबल ये रहा यार ये ऑयल इसको ऑयल भी देख लेते हैं कैसा होता है पता चल जाएगा ना लर्निंग करें we are learn we are learning ठीक वी आर टू लर्न तो ये रहा ऑयल ये देखिए ये यहाँ ऑयल मात्र पचानवे रुपये मिलता है edible oil edible coconut oil coconut oil yes we have to palm oil आता है ना यार कस्टम ड्यूटी नहीं लगाते कस्टम ड्यूटी तो लगाते बट यार इसमें थोड़ा सा डाउट है कस्टम ड्यूटी हम अगर हमने श्रीलंका के साथ ट्रेड करता श्रीलंका इंडोनेशिया इंडोनेशिया के साथ ट्रेड करता बट यार हम ड्यूटी तो लगाते हैं बट ड्यूटी में परसेंटेज कम कर सकते हैं बट वो नहीं कर सकते ठीक है यहाँ पे अरे यार कितना अच्छा हो यार दस हो गया <laughs> हम कस्टम ड्यूटी तो लगाते देखो यहाँ पे यही पूछा गया है quantity of the imported oil is almost 60% of the total oil consumption in India. ठीक है कस्टम ड्यूटी अंदर सेवरल सेवरल कुछ भी लगाते हैं ऐसे सच एज पाम ऑयल ठीक है okay you have to learn you have to learn we wrote biographies of the Mijini, Vijini, Shivaji. Shivaji stayed in America four times and was elected the Central Assembly. He was okay यहाँ पे ये लिखना है इनके ऊपर जिन्होंने इन स्टेइंग सम टाइम इनके ऊपर कैसे लिखते हैं अरविंदो घोष अरविंदो घोष कौन थे अरविंदो घोष मैंने आज ही पढ़ा था अरविंदो घोष तो एक नेशनलिस्ट थे उन्होंने भी बाहर से पढ़ाई की है तो अरविंदो घोष और समझ लेते हैं लाल लाजपत राय नहीं हो सकते मोतीलाल नेहरू नहीं हो सकते बिपिन चंद्र पॉल नहीं हो सकते अरविंदो घोष ही होंगे ओ ओ लाला लाजपत राय थे यार need to be learned more. We have to learn more. Uh, he was born in 1865 in Moga district. ठीक है पंजाब की मिडिल क्लास थे पीको engineer profession is called Punjab की हिस्ट्री बिल्कुल सही बहुत अच्छी बात है Swami Dayanand Saraswati has joined the Arya Samaj in Lahore ठीक है ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय अच्छा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था ये not about that home rule league home rule में थे इसी में इनकी शायद बैकलत हुई थी सो डेथ नहीं कहेंगे हम कहेंगे ये भी गलती को प्राप्त हुए थे ठीक है he wrote this we very nice I really love this person तो हमारा यहाँ पे मामला टू हो गया भाई साहब ठीक करो इसको Aadhaar card can be use as a proof of citizen and commission बिल्कुल नहीं क्यों भाई पहचान पत्र नहीं है आपके पास Aadhaar this is only identity ये citizenship एंड डोमिसाइल कुछ नहीं है इसमें on issue Aadhaar card can not be the activity why भाई क्यों नहीं एक्टिविटी हो सकता ये एक्टिविटी हो सकता है इशू बाय द अथॉरिटी क्यों नहीं बोथ आर रॉन्ग आए वैसे दिल की धड़कन तेज कर दी यार ठीक है डी एक्टिविटी ओमिटेड हो सकता है सिटीजनशिप ले लो सिटीजनशिप नहीं है as it not of proof ठीक है which of the following has shrinked the emission of the due to human activities अच्छा अगेन दोबारा पढ़ेंगे आई हैव श्रंक श्रंक मतलब सिकुड़ जाना initially dry up and the recent past due to the human Aral sea black sea lake Baikal देखो सी तो नहीं हो सकती लेक हो सकती है बट एरियल सी हमने श्रिंक हुई है हम ब्लैक सी को तो नहीं बोलेंगे ब्लैक सी भी तो हुई होगी ब्लैक सी तो ये रशिया और यूक्रेन टर्की के बीच में से जाती है ना तो I think one and three होगा और वही एल एल सी ही है यार नीड टू बिलन मोर या टू तो more L L C is the endogenous ones the more the no outflow okay Kazakhstan is the north of Kazakhstan, Balakistan is the lake to the lake of Russia located और तो यार क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आता to very not good use about machine okay hmm एक और क्वेश्चन बचा हमारे साथ सत्रह हो गए सत्रह ग्यारह का चांस है चलो कोई नहीं rule of law index okay rule of law index which is the release by that या रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसके द्वारा लिखी जा सकती है पहली चीज एम इंटरेस्टेड नहीं हो सकता इंटरनेशनल टर्म जस्टिस ये तीन में से हो सकता है यार ह्यूमन लॉ पॉसिबल नहीं है international court justice world justice project project हो सकता है पॉसिबल है प्रोजेक्ट पॉसिबल प्रोजेक्ट बना देना जस्टिस का लॉ बोलिए कौन ठीक है वेरी गुड मोहित ट्वेल्थ हो गए <laughs> अच्छा ये लास्ट यार uh, इसमें ठीक हो जाए which is the following link all A T M in India यार इसमें थोड़ा problem national payment corporation of India ए की बात ये हो जाएगी हो गया तेरह सत्रह से हो गया मेरा वेरी गुड चार गलत गए और वी हैव रियली नाइस यार बहुत अच्छा किया है मैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है so we are going to be close right now so we really really really love this scenario thank you so much